жұмысшылар сабыр сабыр сабыр сырым жазып сөйлесек бола ма қымбатты ағайын сабыр етейік сабыр етейік сабыр етейік кішкене қадірлейік бір бірімізді егер біреу мына жерден айқай шығарып жаңағыдай шу шығарып жатса ол провокатор деп айтамын ойлаймын сондықтан сабыр етейік кішкене мен көп сөйлемеймін төрт минут мына сөзімді мынадай мұхтар шаханов ағамыздың айтқаннан бастағым келіп тұр тәуелсіздігің барда дінің жоқ дінің болса тілің жоқ құдайым ау енді қайттық бірі болса бірі жоқ деген екен міне оған келіп бүгін мына жер мәселесі қосылды 2016 жылдан бері өздеріңіз өздеріңіз оны жақсы білесіздер жер комиссиясы құралды мына жерде отыр мінекей зәулеш батталова апайларың сол кісі қатысты мен болдым шаханов болды біраз адамдар қатыстық жетпіске жуық адам жер комиссиясының алғашқы отырысында келген кезде 15 адам ғана шырылдап қарсы шықты сол жерде менің тізімімде бар оның барлығы қандай кімдер екенін мақсат ілияс зәуреш апай дос көшім шаханов тағы бір жігіттер арасында мақс боқаев та болды қалған елуге жуығы түгел былай қарай секіріп кетті депутаттар министрлер әкімдер жергілікті депутаттар ірі ірі жер фермерлері шырмағында жер енді тыңдаңыз қадірлейік қадірлейік сабыр сақтаңыздар алматыдан келіп отырды. енді шалғайдан келіп отырды. осындай жер дегеніміз ол біздің қазақсың экономикалық байлығы ғана емес ол бірдеңені жаңа мал өсіріп жаңа жаңағы егін егіп э, пайдаланатын жер дегеніміз экономикалық емес жер қазақтың рухани байлығы жер бар жерде қазақ бар жер жоқ жерде қазақ жоқ иә. міне біз үндемей келдік бірақ екі мың он алтыншы жылдан бастап жер мәселесі көтерілгеннен кейін біз қозғала бастадық енді қараңыздар жаңағы мен айтып отырған елуге жуық адамның екі үш отырыстан кейін беттері бері қарай бастады бірақ дегенмен де осындай рухани байлығымыз мынандай саудаға түскен кезде сенің ана жер мәселесінде үндемей қалғанда сенің ана көпбалалы анаң сен анау жұмыссыз жүрген жастар проблемасы тағы да анау ә, э, баспанасыз жүргендер азаматтар ол мәселені ол қалай шешіп береді жер дегенде ат тұрмаған адам мен сенбеймін мен бұл билікке бұл біріншіден екіншіден бұл жер комиссиясы ештеңе шешкен жоқ дұрыс айтасыз бар айтқаны жаңағы бес жылға мораторий деді болды сонымен тарап кетті бәрі жеті сегіз бір он шақты отырыс өтті жаңағы әңгіме бір ұзын сонар жаңағыдай бір докладчиктер нақты жер кодексіне жер ешкімге сатылмасын жер шетелдіктер азаматтарына жалға берілмесін деген екі ауыз сөз жазылған жоқ әрі әлі күнге дейін сонымен арпалысып келе жатырмыз ол жер мәселесіне нүкте қойылған жоқ енді сол жаңағы мораторийдің биыл отыз бірінші желтоқсанда үш жылы өтеді жуылдап өтіп кетті енді екі жылы қалады мораторийдің уақыты бітеді содан кейін тағы қауіп қытайдан келеді сату жөнінен шетелдіктерге енді осы жерлерде бұл енді тікелей ауыл шаруашылығы ә, министрлігінің тікелей жұмысы тікелей жұмысы үлкен ғимарат бар ауыл шаруашылығы министрлігі деген осы астанада толып жатқан кабинеттер бар толып жатқан қызметкерлер бар таңғы сағат тоғызда келеді кешкі сағат алтыда кетеді кабинеттерінде бір төрт бес адамнан отыр күнде күнде не істеп жатыр олар айлап жылдап немен айналысып жатыр олар мына ауыл шаруашылығына байланысты әлі күнге дейін заңды жазып шыға алмай жатыр міне үш жыл өтіп кетті үлкен ресурстар бар қаржылар бар министр бар жер жер жергілікті әкімдерге сөздері өтеді бірақ соған қарамастан меніңше ол жаңағы ауыл шаруашылық министрлігін не реформа керек сияқты таратып жіберу керек емес ауыл шаруашылығы министрлігі керек қой бізге бірақ оған реформа керек оған отырғандардың бәрін жіберіп басқа адамдарды алу керек па дұрыс дұрыс керегі иә, жоқ мен өзім ана алматыдан келдім кеше алматыда желтоқсан қоғамдық бірлестіктері деген бар осы жерде келіп отыр азаматтар желтоқсандықтар астанада астаналық астана алматыда онға жуық желтоқсан қоғамдық ұйымы бар э, республика бойынша 20-25 қоғамдық ұйымдар бар нақты санын білмеймін бірақ алматыда 10 ұйым бар олардың қалталарында ештеңе жоқ қоғамдық бірлестік ақшалары жоқ қалталарында ешкім қаржы бөліп жатқан жоқ бірақ соған қарамастан өздері жұмыс істеп жатыр мына қайрат рысбековке ескерткіш қойылсын халыққа қарманы берілсін көшелерге желтоқсан көшелері берілсін сәбираны құрметтейік ана ләззатқа ескерткіш ерболға ескерткіш әкімшілікті барып тепкілейді де жатады талап тілектерін қояды да жатады осындай тегеурінді талаптармен ана қалтасында дым жоқ желтоқсандықтар жұмыс істеп жүр әйтеуір бір нәтиже бар мен мысал ретінде айтып отырмын нәтиже бар ешқандай қаржысыз жұмыс істеп жүр ал енді мына білдей ауыл шаруашылық министрлігінің осындай жұмыс істемей отырғанына өте мені қынжылтады ол сол жерде мына жерде айта кететінім мына ауыл шаруашылығы министрлігі бізде үлкен жеріміз бар екі бүтін оннан жеті миллион километр квадрат барлық жер үш миллион он бес мың бізде шекарамыз бар айналдырған соның он үш мың құрлықпен өтеді да екі мың километрі мына каспий арал теңіздерінің үстінен өтеді бізде жеті жарым мың километр ресеймен шекарамыз жатыр солтүстікте ақпаратты қояйыншы иә енді нақты айтайын дегенім мына ауыл шаруашылық министрлігі бізде үлкен рынок бар сібір деген өздері айтады орыстар сібір край чудес и ветров вечно зеленых помидоров дейді ол жерде помидор қызармайды біздің оң жақ сол жағымызда мына өзбектер мен қыздар қырғыздар төбемізден тәжіктер апарып ауыл шаруашылық өнімдерін сатып жатыр міне ауыл шаруашылық шаруашылық өнімдерін көтеріп бау бақша дақылдарын өсірді ана ресейге барып сатуға көмектеспейсің ба сен ең болмаса ана мұнайыңды халық пайда көріп жатқан жоқ қой көтеруге болады ғой жоқ оны істемейді осы жерде мына макс боқаев туралы айтқым келіп тұр макс боқаев жер комиссиясының мүшесі болған премьер министрдің қаулысымен соның бұйрығымен жаңа жетпіс бес адамның ішінде макс боқаев болды бірақ макс боқаев комиссияға келмей қалды сол комиссияға келмегені үшін соттап жіберді ма сонда макс боқаев комиссияға келгенде оны соттамас па еді осы жерде сұрақ э, біртүрлі ол егер қылмыскер болса неге комиссияға комиссия мүшесіне кіргізді сол жерде қылмыскер ғой ол жоқ кіргізіп алды шақырды келмеймін деді алды соттап жіберді енді жер кодексіне ғана қысқаша ғана айтып кетейін мына жер кодексіне бір минут қана ең нақтысы мына нақты мына жер кодексі деген шатпақ шатпақ черновик болған ана жиырма төртінші бапты қарасаң э, жиырма төртіншінің бірінші тармағын түсіну үшін э, екінші бапқа қарай сүйеніңіз деп түзетулер мен енгізулер сіздер алып оқып көріңіздер ол юристтермен отырып мен өзім түсінбедім юристтің өзінің миы ашып кетті тақырып сондықтан бұндай жер кодексінің бізге түкке керегі жоқ бізге жаңадан жаңа кітап бола ма ол кодекс бола ма статья бола ма э, право право дей ма бірдеңе кітап керек бірақ бұл жерде айтылу керек біріншіден қазақстан республикасының мемлекет меншігіндегі жерлердің барлығы қазақстан республикасының жері мемлекет меншігінде деп жазылу керек ол конституция жазылу керек иә, иә. барлығы түгел түгел түгел түгел а одан кейін бар. одан кейін барып бізде басқа кодекс болу керек қазақстан республикасының мемлекет меншігіндегі жерлерді пайдалану құқықтары мен тәртіптері деген болды басқа ештеңе керек жоқ сол кезде сіз арендаға аласыз үй саласыз одан кейін мемлекетке керек болып бара жатса ол жерді мемлекет тартып алу керек мемлекет өзінің жаңағы несі үшін мүддесі үшін бізде не мемлекеттің бетінде қазір жаңағы кейбір заводтар тұр мысалы филипп моррис деген тұр иә ана темекі зауыты алматыда кока кола деген тұр шетелдің зауыттары тұр сен соның территориясына кіре алмайсың кеуделерің соғады бұл частная территория частная территория бола берсін бірақ жер мемлекеттік екенін олардың мойындатуымыз керек заводыңды көшірде алып кете бер бар жер біздікі сондықтан келген инвесторларға міндетті түрде жердің мемлекеттік екенін конституция жазылғанын білу керек олар ол келді салды мен қазір мен ары қарай айтайын болды мен сөзімді аяқтаймын отыз секунд жер сатылмасын жер шетелдіктерге жалға берілмесін қытай экспансиясы тоқтатылсын елі завод бола ма басқа завод бола ма жалпы қытаймен өте сақтық келісімдерге бару керек зауыттардың керегі жоғы ашық болу керек ашық түрде өту керек зауыттарының сосын жаңағы сайлау мынау неге э, саяси тұтқындар түгел босатылу керек мен соңғы айтарым мына сайлауға байланысты заңдар және партиялар мен қоғамдық бірлестіктерді тіркеу заңдары одан кейін мына баспасөз ақпарат туралы заңдардың барлығына түгел түбегейлі реформа өзгерістер керек міне осымен болды ал енді рахмет шақырғаныңа кім сырым біраз қалып келді алаш жасасын қазақстан жастары жасасын